deserve لك بالإيمان يا حافظ القرآن نورك من إحسان من عيونه الرحمن ودستورا في sinh الفجر حفظ على العمر في كثرة الذكر يا قارئ الذكر بالليل والفجر حفظ على العمر في كثرة الذكر الله آت خيرا وأعطاك والكوف لولاك وحبكم ماك والكوف لولاك وحبكم ماك لنا